你别笑，呃，做个专业的原因吧。And his name is John C. 哈哈哈哈哈哈哈。 哎呦我的妈！ <laughs> 哎呀！ <laughs> 哦。

啊不不不不，对对对，前面右转。哦，好，那个请问沙坡尾怎么走？沙坡尾。哦，沙坡尾啊，沙坡尾就是您从这儿直走，然后向左拐一点，走一点就到了。嗯，没事没事。 烦 <laughs> 不烦啊？空的，什么都没有。 搞错了，再来。 happy birthday to you！祝你生日快乐，祝你幸福美。 으아. Okay! 别笑，哎呀，不差钱，不差钱，所以赚一个演员 我实在真的没看懂，都 <laughs> 不是，我觉得。奶奶。有人。 <laughs> 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！这是什么造型啊？挺别致。来，我们来比一下肺活量。我数到三，然后我们一起吹，好不好？啊！一二三。来。 起床了。哦。你们好热啊！奶奶，我想洗澡。 这一瞬间。